Tasa yo ta Jesús. Tasa ta Jesús na renga cuento ña sanara na shika shira kachira sa. ta yo mito ubanti no sayoi. Tayi y Dios tayo ta tanda ton uba shinti dano sayora. Ta shandaranti da ton uba no masa conti uba. Tanda ton uba no va a nakanda tuku lo'ora noña ña taxiña va'a kakon ti uva ta to'on ña nika'i xindo ndatayo ña sin xa'nda ta kinda ña ndi'i ña umbasa va'a yo inindo sa'a yo to'on yo'o ta vitin ni vina ntunti kundo xa'a ña chika so'ondo to'on ña nika'i xindo ta saa chiniño kondo xi'in ndi'i sa kivi ta yi'i koi xi'indo saa chi tanda na, ta so shika yo da ato u ba, ta so shika yo on basa kuchi nyo mi ta shi nyan kui nya yo sananya ndo nya, ndo'o, yo on basa nyi yo'o no shi, ta saa, on kuchi nyo'o, ke ndo'o nda nya ba, ji i, ndata yo mi, to u ba sa yo i yo'i, ta data yo yo nda to ba yo sa yo ndo shin ta ni yo ndo shin ta yi ni yo yi shin do ta san di sha ke ndo wa ni chi no ba ta chi no yo data ti ku yi ba ni nya ko nda to u ba sa yo nya ta sa ni ta yo ungu chinyo nya ta shinya kong ta nyi kui in ta ta nyi ki ba ta mba sa ka nyi ta nda nyi chinyo ba a ungu ke endo ta nyi na ku no ji ta ka na na da ta uba ni ta nda so ta sa na no ta nda chi nibi nakaya naña, tatanaña, yo ño shishi, takokoña, tando, yondo shin, tatoin, takuña inindo, tasaba, dukundo no yiba y Dios, dandakaña, konindo, tandisha, tashiraña dukundo, dando, tabitin, yo kendo, shaña chino sikondo, ñato Dios, no inga nibi, vi shini nyo ndu ndo na va aini na ke san nya koni dios ta sa sa di sha kundo nibi, vi na ndi kon ji ta jesus shi na shi ka shi ra ta ni ka ra shi ni i dios shi ra ji i sa ki vi ni ndo ta ni ni taku kando tisinya kibi ni ini shinindo taun sanda kondo yi takasandibindo sanda chinyo inondo tasa nini kibi kutakundo tisinya kibi ni ini shinindo saa chiyi nikiba saa kisandibi nyakoni jibai dios tandi saa kibi takui tisinya kibi ni inira shinira yi Nda tōngi nga e yō nyandisha, nakusi nga ndisha naku si ni Chimi nga si inimi, koni, dina kunaka nga si yō inindō. Ta saaku ndō nivi naku si ndino ini. Nga shanda chinyo inondō, kunya yō, ndisha kukibi inindō, kōni tāndō, nda takibi tandisha kano nika ni ini shini na ta ku ta ta ta da kibira bi ra sha yo tan do ta na ka san di ta ku ndo na na ta wa shi on ka an ka i da sa ku na kisa chinyo chi Chin nibi na kisa chinyo chi no no ni ta ka no o na yukuña xani sini takano yo kera tayi sakunani ndo namigoi nanatamba ashin sachi xandatui xindo ndi ñasana yibai dios yi'i onsibi mindo kunibi nanakashin kundikon yi'i ta yi'i kuta tanakashin ndo ñakundikon ndo yi'i ta sakuiso chiñoi ndo ñakasandivi ndo kuani chiño va'a tachiño ba yo coña natayo kuiva, nya na anikiwi, tasa y dios tashirandando di ñandukundo nora Tayikibi, kibi yo kuña shanda chiño inondo kukiwi inindo konitando kachita jesús shina shika